ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောအန်လင်းမြို့နေဥထွန်းဝင်းဒေါ်သိမ့်မြမှုထား၍တမီမဝဝလင်းမဝဝလွင် မနုနုဝင်းတာမောင်မျိုးတန့်ကျော်မိသားစုနတ်ညိုးရွာနေကွယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြသောဥတောင်းရွှေဒေါ်တောင်းတို့အားရည်စူး၍ကျင်ရစ်သောသားသမီးများ ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်2023တွင်ကြာရောက်မိမိခင်ကြီးဒေါ်ကျူကျူဝင်းမိုးကုတ်ဤ83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်စုပေါင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော online ဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးတော်ရှင်ဘာမခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပြေသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်သောဥခိုက်၍ယိုသေးစွာရှောက်တာအပ်ပါပြီဘုရား1384ခုနှစ် ပြသုလဆန်း12ရက်2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သိကူနှစ်ဥကာလစနဝရိတ2ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အဲ့တော့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာ ပေါင်းစည်းသွားကြတယ်တတော်အရိဟာတွေ့ဆုံတာကတော့ဟိုတလောက်ကြီးအရေးမပါဘူးပေါ့နော်ဥပမာမဲ့ယထာစီရင်တွေ့ဆုံကြတာရှိတယ်ပတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်ခီးသွားတာတူးလို့လေးမြန်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်သို့တော့တွေ့ဆုံရုံကပူပေါင်းခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူး အဲ့တော့လူတွေဟာသရဝတွေဟာ ပူပေါင်းတယ်ဆိုဘာကြောင့်ပူပေါင်းသွားတာလဲတွေ့ဆုံယုံနဲ့ပူပေါင်းသလားလို့ဆိုတွေ့ဆုံယုံနဲ့မပူပေါင်းဘူးတွေ့တာတွေ့တာပဲအဲ့တော့ပူပေါင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုဖះပဲလို့ဟောတယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်မှတ်သားကြဖို့လိုတယ်နော် မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှာပြထားတယ်ပူပေါင်းတယ်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းတယ်လဲဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တိဒီစကလုံးလေးနဲ့စပြီးသုံးတာဖွင့်ပါဓာတုသောဆိုတာဒီနေရာမှာဓာတုဆိုတာ element ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားကို လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောဓာအစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒကိုဓာတုလို့ပြောတာဒီမှာနော်ဓာတုလို့ခေါ်တိုင်းဟိုဒီတိပဲမရဘူးနော်ဒီသုတ်တံမှာအထူးဓာတုသောဆန္ဒအစ္ဆတယဆန္ဒဆိုတာအကြိုက်တူတယ်စိတ်ထားခြင်းတူတယ်အတွေးတူတယ် လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆန္ဒချင်းတူမှပူပေါင်းလို့ရတာလေစိတ်ဆောင်ခြင်းမတူလို့ရှိရင်ပူပေါင်းမှုမဖြစ်ဘူးတွေ့ဆုံမှုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလောကမှာလူတွေဟာ အပေါင်းအသင်းဖွဲ့တာပဲဖြစ်စေဟုတ်လားပူပေါင်းကြတာတွေဟာစိတ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းကြတာလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ် ဓာတုကိုအစ္ဆတရားဗမာတွေလည်းပဲဒီအစ္ဆတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ပါဠိစကားလုံးအစ္ဆတရားဆိုတာအထိအာတရားအတွေးအမြင်အယူအဆခံယူချက်စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုအစ္ဆတရားလို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒ ဆန္ဒချင်းတူရင် ပေါင်းကြတာပဲလေသူကပူပေါင်းမှုဆိုတာဆန္ဒချင်းတူဥပမာပရဟိတလောက်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပရဟိတလောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒချင်းတူလို့ရှိရင်ပရဟိတဖွဲ့တယ်ပါသွားတာပူပေါင်းလိုက်တာပဲအေမူရစေဝကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြောကျူးကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပူပေါင်းမိသွားတာပဲ။ စာပေကျမ်းကမှာပါဏသဟယလို့ခေါ်တယ်တောက်ဖို့တောက်ဖက်ကျလည်းပူပေါင်းသွားတာခေါ်တာပေါ့ဆန္ဒတုလို့ပူပေါင်းတာဆန္ဒတုတဲ့အခါကျတော့အလုတ်တုသွားတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတုမှုဟာအဓိကစိတ်တွေသဘောထားနဲ့စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုဟာအဓိကသူကလည်းတာဝါဒနာပါတယ်ကိုယ်ကလည်းဝါဒနာပါတယ် ဥပမာပဲပြောကြတယ်လေအခုအနုပညာလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာအနုပညာဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲလေအတိမုတ်ဝါသနာပါရင်အတိမုတ်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပူပေါင်းကြတာအဆိုကအယေတိဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းအဆိုကအယေတိသမားတွေပူပေါင်းမှုဖြစ်တာပဲလေတွေ့ဆုံမှုဆိုတာတော့ပွဲလန်းသဖြင့်ရှိတဲ့အခါမှာဆုံမိတဲ့အခါဆုံမိတယ်ဒါပေမဲ့ပူပေါင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့ တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းခြင်းဟာဘာကြောင့်ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိတုတ်တမှာရှင်းပြတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်လောကဒုရေဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်လေတူတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့ဘလောက်ပဲဝေးဝေး ဆန္ဒတူလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စေအလုံးနဲ့ဖြစ်စေပူပေါင်းကြတာပဲပူပေါင်းမှုပါဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုပူပေါင်းမှုဖြစ်လာတတ်တယ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းတယ်အစ္ဆတရားတူလို့စိတ်တွေသဘောထားချင်းတူလို့ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတုသောတတ္တတန်တန်တန္တိဓာတုသော အစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒအလိုအဖြင့်တတ္တတ္တဝါတွေဟာတန်တန်တန်တိပေါင်းစုံပူပေါင်းပြီးကြတယ်။တမင်တိဟုတ်လားညညွတ်စွာရှင်တွဲကြတယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုချက်ဖွင့်ထွင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိနာဓိမုတ်တိကာဟိနာဓိမုတ်တိကိဟိတတ္တိတန်တန်တန်တိတမင်တိဟိနာ ဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့မမြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားတဲ့မှာတမိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအဋ္ဌိမုတ်တိဆိုတာနှလုံးသွင်းဆန္ဒခုနဓာတုလို့ဆိုတာဒီအဋ္ဌိမုတ်တိကိုပြောတာပဲအစ္ဆာတရားကိုပြောတာနော်အဋ္ဌိမုတ်တိနဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့တူအဋ္ဌိမုတ်တိဆိုတာသူ့အချိုက်ကိုယ့်အချိုက် သူဆန္ဒကိုဆန္ဒသူ့အမြင်ကိုအမြင်အမြင်ချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာဟိနာတိမုတ်တိကာအောက်တန်းကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဝါသနာပါရာချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူလိုဝါသနာတူတွေနဲ့ပဲပုံပေါင်းတယ်အတောက်စားဝါသနာပါတဲ့လူကအတောက်စားဝါသနာပါတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတယ် ပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်လူမှုရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူမှုရေးလှုပ်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်လောကရေးချီးကြည့်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမှာငါဟာဘသူနဲ့ပူပေါင်းတယ်လဲငါရဲ့ပူပေါင်းမှုစိတ်တွေသဘောထားမွန်မြတ်တာဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်စမ်းစစ်ဖို့လို ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟုတ်ကဲ့လားအထိမုတ်ထိနှလုံးသွင်းတရားလို့ပြောစိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာအစ္ဆတရားအထိမုတ်တိဆိုရယ်ဒီပါဠိစကားလုံးတွေအတူတယ်မြတ်စွာဘုရားကပထမ မကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့သူ့လိုအောက်တန်းကြပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူပေါင်းနေတယ် တခါစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သူ့လိုပဲစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်ဒီနှစ်ခုကဖြောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းလို့မရဘူးစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပဲပေါင်းလို့ရတယ်စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုဗမာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဗမာစာပေထဲမှာ အသုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်ခောဒိနခောဒောသမဏိနသမနောဆိုရှေ့တော့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်တော့သုံးတာနေသွားတယ်ဆိုတော့တဲ့အိဗေကခောဒိနခောဒောဆိုတာနွားနွားတွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတာပဲနွားကစိတ်နဲ့မပူပေါင်းဘူးနွားနွားခြင်းပဲ ပေါင်းစုံခြင်းပူပေါင်းခြင်းအကြီးကနွားနွားနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သမနေနသမနောယဟန်ကလည်းယဟန်နေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်ခောဏိနာခောဏောသမဏိနာသမနောဆိုတာ ဝါဒနာတူရာစိတ်ဆန္ဒတူရာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါရှေးတုန်းကတော့သုံးတတ်တယ်အဲ့ဒီရှေးစာအုပ်တွေထဲမှာပါတတ်တယ်ကောဏိနာကောနောတမဏိနာတမနောဆိုတာပါဠိစာပေရရတဲ့အသုံးတွေတခုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ် ဗမာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတုရပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ္တလေးပို့နာလဲလားသို့တော့ဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကအစ္ဆတရားနဲ့မထုတတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လုပ်တယ်သို့တော့လူတွေနားလဲနေတာဝါသနာဝါသနာဆိုတာအထုံရနေခြင်းလို့ သူ့ရဲ့ literal meaning ကအထုံရနေခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်အထုံရနေတယ်ဆိုတာဥပမာပဲကိုဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေထဲမှာပြုတ်လုံးထည့်ထားရင်ပြုတ်လုံးအနှံ့ဆွဲသွားရှင်မွေးထည့်သွားရင်ရင်မွေးအနှံ့ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအထုံရတယ်လို့ခေါ်တယ်အရက်ပလင်းဟာအရက်တွေသွန်ပြလိုက်တော့လည်းပဲအနှံ့ကြမ်းတယ် အဲ့ဒါမျိုးဝါသနာလို့ခေါ်တာနော်ငပိပလင်းဆိုရင်ငပိငါပြရေးပလင်းကိုငါပြရေးထက်တာတဲ့ပလင်းဒီငါပြရေးတွေကုံသွားလည်းပဲငါပြရေးအနံ့ချမ်းတယ်ဝါသနာရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြတာနော်ထို့တူပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှယဟန္တာဖြစ်လို့လောဘတောင်လောဘကိုပယ်လိုက်တာတောင်မှပဲသူက လူချင်းနဲ့အစွန်းကပြတယ်သူအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ဆဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကယ်တော့ဒေါသနဲ့ဆဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါသနာပါလို့ဝါသနာ ဖြစ်နေလို့နှုတ်ကြိုးနေလို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတာတောင်ပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ် ဘုရားစာပေထဲမှာ ရှင်ပိလိဏဝိဆာဆိုတာရှိတယ်သူကပြမနာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့လူမျိုးတွေကိုအောက်တန်းနောက်တန်းစမ်းလို့စိတ်ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူပဲတွေ့တွေ့သူကအပေါ်စီးနဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ငယုံပါဟဲ့တူယုံပါဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီစကလုံးကိုသုံးတယ်ပါဠိလိုတော့ဝတ္တလဝတ္တလ ဝတ္တလဆိုတာ Sunday နေ့အောက်တန်းစားလို့ခေါ်လိုက်တာဘယ်သူတွေ့တွေ့သူကအောက်တန်းစားပဲနှုတ်ချိုးနေရှာတာလူမြင်လိုက်တာနဲ့အောက်တန်းစားလို့ဲ့နှုတ်ကြိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဝါသနာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေါသမရှိတော့ တော့လည်းပဲဒေါသရဲ့အရေးရောင်တွေကကြံနေတယ်အရက်တွေသွန်လိုက်တော့လည်းအရက်နှံကြံနေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှဝါသနာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဗမာစကားမှာဘယ်လိုပဲသုံးသုံးပါဠိကလာတာဆိုပါဠိအသုံးကိုသိချင်နားလည်အောင်လို့ရှင်းပြတာနော်အခုကဝါသနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆန္ဒဣဇအတယ နှလုံးသွင်းစိတ်ဆန္ဒအစ္ဆတယဆန္ဒချင်းတူတယ်စိတ်ဆန္ဒချင်းတူတယ်ပမာတော့လို့လည်းပြောလိုက်ဝါသနာတူတယ်ပေါ့ဝါသနာတူတယ်လို့ပြောတာဒါအလွယ်ပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာအဲ့ဒီမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းကြတယ်တဲ့ဒါလောကကြီးတဘာဝကိုခြုံငုံကြည့်တာကိုပြောတာဒီအတိုင်းပဲမှန်ဟောလောကကြီးမှာကရုလိုက်ကရုလိုက်သူအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့အုပ်စုဖြစ်နေလဲ ဆနတ်တူလို့အဆုဖြစ်နေတယ်ဓမြကိုင်းကလည်းပဲဓမြတိုက်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲလေကပိုင်းနိုင်တွေကလည်းကပိုင်းနိုင်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲအယသမားလည်းအယသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာမူရစ်စေသုံးတဲ့လူကလည်းမူရစ်စေနဲ့ပဲသုံးတာသူသူ့ရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားသဘောထားမကောင်းတဲ့ပဲကိုပြောလို့ရတယ်အကောင်းတဲ့ပဲကြတော့ရောအေးတရားနာရဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ သွားပေါ်လာပဲတုတ်တယ်နော်ပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သူတေသနာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတေသနာလုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးဟာချုံငုံ ပြောလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဓာတုသောဘိက္ခဝေတတ္တတန်တန်တန်တိယဟန်တို့တရဝရီဆိုတာစိတ်ဆန္ဒအယပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားပြောတာဆန္ဒတုယပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဟိနာဓိမုတ်တိကာအောက်တန်းကြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိနာဓိမုတ်တိကေဟိသူ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့ အတွေ့အခေါ်အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းကြတယ်။ကနယနာဓိမုတ်တိကာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကလျာဏဓိမုတ်တိကေဟိကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်ဒီသုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့သုတ်တန်တွေမှာချဲ့ဟောထားတာရှိတယ်လူရင်းကြောင့်ပြရတော့ဒါပဲဥပမာ တရားတရားနဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတရားနဲပါတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းတယ်တရားတရားကောင်းတဲ့လူနဲ့သူပေါင်းလို့မရဘူးစိတ်ဆန္ဒချင်းမတူတရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပို့ကြပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပူပေါင်းတယ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းကြတယ်ကိုချင်းသီလ ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေချင်းပူပေါင်းရတယ်သူဆိုတာပဲတုဒ္ဒအကြမ်းမြင်ဘုသူဒ္ဒမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသူ့လိုနှစ်လပိန်တုံညင့်မဲ့ပေါင်းတယ်အဲဘောဓုတ္တအကြမ်းမြင်သီတုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြမ်းမြင်တုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပေါင်းတယ် စဉ်းစားညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစဉ်းစားညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပေါင်းတယ်အဲ့တော့ဗမာတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတုရပေါင်းတယ်လို့ဒါဗမာအသုံးနဲ့ပြောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါကိုအမှန်ပြင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတုညီရပူပေါင်းကြတယ်သူဆိုလိုတယ်စိတ်ဆန္ဒတုညီမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပေါင်းကြတယ် အဲ့တုတ်တမှာဒီလိုဟောထားတာနော်ညဟောထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုပစ္စုပန်အခြေအနေမှာလည်းပဲဒီပူပေါင်းမှုတွေကဒီရှုတော့ငါပဲဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသူချင်းပူပေါင်းတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါဒနာတူရပူပေါင်းတယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှာလားမဟုတ်ဘူးအတိတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲနဲ့ ဒါဖြင့်အတိတ်ကနဲ့အခုဘဝသာပူပေါင်းလာလားဆိုမဟုတ်နောင်လာလက်တန့်ခေတ်တွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့နော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲတဲ့အတူတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြမယ်လို့အဲ့ဒီမှာဓာတုတန်ယုတ်တာဆိုပြီးတော့တန်ယုတ်တနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော် အလုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူးဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေပါဘုရားဘာသာမှာ level နှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာသမုဒိသစ္စာ level ပရမတ္ထသစ္စာ level level နှစ်ခုနဲ့ပြောအောင်သမုဒိသစ္စာဆိုအော်အများအတိမပြုတ်ထားတဲ့ အများကအတိမပြုလို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသမုဒိသစ္စာ general consensus လို့ပြောတယ် consensus အလုံးကသဘောတူပြီးသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါသမုဒိအဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်သို့တော့ပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth ကြတော့သမုဒိသစ္စာကအမှန်လို့ပြောတာ အစင်းမြင့် level ရောက်တဲ့အခါအမှားဖြစ်သွားတယ်အမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအကြတော့အတု level နဲ့သူမှန်တယ်ဥပမာမဲ့သုဒိသစ္စာ level နဲ့ဘာတွေဟောတော့ဘုရားကအေးလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်သင်တော်တဲ့အရာမှနေရမယ်ဘုဒ္ဓတာစီဝရမယ်မိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးရမယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုဆွမ်းရှောက်ရမယ် မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတာသဗုဒ္ဓသစ္စာလည်းပဲနဲ့ဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါပရမတ္တသစ္စာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရလက်မထွက်ဘူးမပေါင်းရဘူးသူဟာနဲ့သူသူ့လည်းပဲနဲ့သူသူ့အဆင့်နဲ့သူသွားရအောင်တရားဟောတဲ့အခါတော့ လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါတော့သူ့ level နဲ့သူသွားနော် level ချင်းသွားပြီးတော့မရောထွေးရဘူးဒါကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရတတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်အဲအဲသမုဒိသစ္စာမှာမိဘဝတရားအသမိဝတရားပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး လူမှုရေးအဲ့နောက်ဘက်ရဲ့အချင်းချင်းလိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားအလုတ်သမားနဲ့အလုတ်ရှင်လိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားရဟန်းတန်ခါနဲ့လူကိုကြောင်းလိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားလေတီအင်္ဂလာချီနော်ဘုန်းကြီးနဲ့လူလေတီအင်္ဂလာချီဒါကတော့ခရစ်ယာန်အသုံးပါကလာချီဆိုတာ ဘုန်းကြီးလေတီကလူ့အကြောင်းအလူအကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာဒါရီကသဝတိသစ္စာလည်းပဲပြောတာဒါကဘုန်းကြီးဒါအယဟန္တာငါသဝတိသစ္စာလည်းပဲပြောတာအဲ့ဒါကိုဖောက်ဖျက်လို့လည်းမရဘူးအမေပါဆိုမအဖေပါဆိုမကျန်တဲ့လူနဲ့သွားတန်ထုထားလို့မရဘူးလေအမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲ ညီကောင်မောင်နှမလည်းညီကောင်မောင်နှမပဲစရင်သာဖြတ်လို့ရမယ်တဘာဝအနေထားဖြတ်လို့မရဘူးဒါ DNA ကိုဖြတ်လို့မရဘူးဆိုပါစို့ဒါသဗုဒ္ဓသစ္စာလည်းပဲကိုပြောတယ်အပရမထသစ္စာလည်းပဲကြတော့အဲ့ဒီ discrimination ဆိုဒီကန့်သတ်ချက်တွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်တယ်အမေဘောလောရမယ်ကိုတရားအဖေဘောလောရမယ်ကိုတရားမိသားစုဘောလိုက်တာပဲကိုတရားဆို ဒါတွေမရှိတော့အဲ့ကြတော့အလုံးကယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပရမတ္ထသစ္စာ level လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နာအောင်ဆိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်စင်မြင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတို့တော်မှ ဆက်ဆံရေးကြတော့သမုဒိ level နဲ့ဆက်ဆံရတယ်အတိညာကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့သွားရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုသွားနေတာပဲလေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာတချို့ကသမုဒိသစ္စာ level အနည်းဟောတာရဟန်းတို့လူမိုက်ကိုမပေါင်းသိရဘူးလူမိုက်ကိုပေါင်းသိလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာ ဒါသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့လူမိုက်ဆိုလည်းမရှိဘူးလူလိမ္မာဆိုလည်းမရှိဘူးရှုံးနဲ့နတ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ရှုံးနံကိုမအောင်တဲ့စတဲ့မလောက်အောင်ဆိုသူမှနားမလဲဘူးရူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုမပေါင်းသိရအောင်ဆိုရင်ဘယ်သူမှနားမလဲဘူးဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲပြောတဲ့စကားတွေ အဲ့ဒါကြတော့နားလည်ဖို့ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်သမားတွေကနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါဒါအသိဉာဏ်နဲ့ပဲသိရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့သိတာ လူလောကမှာတုံချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြတာအဆင့်မြင့် level လို့ခေါ်တယ်ဘာအတွက်အဆင့်မြင့် level ဟောတယ်လဲ ultimate reality ultimate truths ဘာအတွက်ဟောတာတော့ရှင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်ဖို့ တွေ့တော့မှုတွေတမဲ့မှုတွေမုံတိမှုတွေမဖြောင်းနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသူကတန်တရားဟောကလွတ်ဖို့မရှိဘူး။အော်တန်တရားဟောကလွတ်ချင်လို့ရှင်။ဘာလို့အောင်အမေဆိုတဲ့အမေလို့သိတဲ့အသည့်အစားဖြောင်းအောင်အဖေလို့သိတဲ့အသည့်ငါကိုငါညီမစတဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကစဖြောက်ပြီးတော့ရှုပ်နဲ့နဲ့မျိုးပဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် အဲ့ကြမှာဖြောက်လို့ရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာ level ကနေမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့လို့မှတ်ရမှာအဲ့တော့သူ့ level နဲ့သူ သွားတယ်လို့မှတ်တာ level နှစ်ခုစလုံးဟာ သူ့အဆင့်နဲ့သူမှတ်တယ်လောကထဲမှာနေရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ပဲနေရမယ်သိတဲ့အခါမှာပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့သိရမယ် ပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့မသိနိုင်ရင်တွေ့တာမှုတွေတာစဲနေပဲဖြတ်နိုင်ဘူးအဖြတ်တဲ့နိလန်ကိုပြောတာဒါနော်သူ့ level နဲ့သူအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအေးအခုချိန်မှလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းရတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရတယ် နောင်လာမဲ့ကဘာတွေနောင်လာမဲ့နှစ်တွေမှာလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြလိမ့်မယ်တို့ဒါဒီသုတ်တံမှာဒါအဓိကဒါဟောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီသုတ်တံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ခုနတရားတရားရှိမရှိဘောဓုတရှိမရှိကိုကျင့်သီလရှိမရှိအသိပညာရှိမရှိ စာကတရားရှိမရှိဆိုတာတွေကြတော့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းသဘောတူရအဲ့ဒါလောကမှာ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်ပြောလို့ဆုံးလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လုပ်ငန်းကင်တာတွေနဲ့ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတွေ့ရပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆန္ဒတူမှ အများနိုင်လေတဲ့စကားဆိုဝါသနာတူမှပူပေါင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဝါသနာတူခြင်းစိတ်ဆန္ဒတူခြင်းဒီအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တွေ့ထောက်ပြတဲ့တုတ်တန်လေးရှိတယ်ရာဇဂျူမြို့မှာ တောင်ငါးလုံးရှိတယ်မြို့ပြင်ပတ်ရံထားတဲ့တောင်ငါးလုံးရှိတယ်တောင်ငါးလုံးကခိုရာစချူအော်ဝေပုံလတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဝေပါရတောင်ဆိုတာရှိတယ်ခိစ္ဆကုတ္တတောင်ဆိုတာရှိတယ်နော်နောက်ပဏဝတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဣတိကိတိဆိုတောင်ရှိတယ် တောင်ငါလုံးရှိတယ်ဒါတည်းယူရတရမြို့ကြီးကတောင်ငါလုံးရဲ့အလယ်မှာထီထားတာသူကမြို့ရဲ့အနေထားတောင်ငါလုံးလည်းကောင်းမတည်တာတောင်တွေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဗမာပြည်ကဗာနဲ့တူတုံဆိုကလောနဲ့သွားတူဘယ်ကြည့်ကြည့်တောင်တွေချူပဲကလောဆိုတဲ့စကားတခါမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကလောဆိုတဲ့စကားလုံးကဗမာစကားလုံးမဟုတ်ဘူးရှမ်းစကားလုံးလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတာသူတော့ကလောက်လို့ခေါ်တယ်ကလောက်ဆိုတာထဲအိုးကြီးလို့အမျိုးဟုတ်ဟုတ်တော့မသိဘူးသူများပြောတာမှတ်ထားတာနော်မညင်နဲ့မှကိုလည်းရှမ်းစကားမတတ်ဘူးအဲ့ဒီကလောက်ဆိုတာအနေကလောဖြစ်လာတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကလောဆိုတဲ့မြို့ဟာဟိုဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်တောင်းကြရဲမှာ တဲ့အိုးကြီးလိုဖြစ်နေလို့ကလောလို့ခေါ်တာတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲဘာလို့ကလောခေါ်တာတော့ပြောနိုင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တခါတော့ဟိုးညာဒေသလာတဲ့လူတွေမေးကြည့်တယ် homeland ဆိုတဲ့တကယ်လုံးကဘာစကလုံးလဲကွာအင်္ဂလိပ်ကလည်း homeland ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလို့အထိပ္ပယ်ရတယ်လေ homeland home ဆိုတာအိမ်မဲ့ lam တကမြေကိုယ်နိုင်ငံကိုသုံးရင် home lam လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ home လင်းအရှမ်းစကားတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲပင်လယ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပင်လယ်ဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ပင်လယ်နဲ့အဝေးကြီးတယ်ဘယ်တော့ကြောင့်ပင်လယ်ဘူးခေါ်တယ်လဲမသိဘူးအဲသူ့ ဟောရတာတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲအဲ့ဒီကလူလာရင်မေးကြည့်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဲကလောရောက်တော့မေးကြည့်တော့တော့ cloud လို့ပြောတယ်တယောက်ကပြောလိုက်တယ်အရောက်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းကြည့်ကြပေါ့ဒါလည်းဘုသူတ္တပဲလေတောင်ကြီးဆိုတာတော့အောက်နားမှာတောင်ကလေးရှိလို့လားလို့မေးစရာရှိတာ ဘာလို့တောင်ကြီးခေါ်တာလဲစဉ်းစားစရာတွေလေကလေးဆိုတဲ့မြို့ကြတော့လူကြီးရှိလို့လားလူကြီးမြို့ရှိသလားဆိုအဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူးသူကလေးဆိုတာကာလေးလို့ပြောကြတာပဲကာလေးကနေကလေးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဗမာမှာဒီအသုံးနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးစုရှိတာပေါ့ဘာကိုအကြောင်းပြုပေါ်တယ်ဆိုတာဟာ တခါတည်းရန်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မသိတော့ဥပမာမန္တလေးအခုလူတွေကလွယ်ရေးနေမန္တလေးတဲ့မန္တလေးစာတောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တလေးလို့ခေါ်တာတဲ့အဲတောင်ကမန္တလေးတောင်အဲလိုလည်းပြောကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကလည်းမင်းကလေးတောင် မင်းကလေးဆိုတာဘယ်သူခေါ်တာတော့ဆိုအနောထာရဲ့သားမင်းသားအဲ့ဒီဘက်မှာနေဦးတယ်လို့ပြောစောလူမင်းစားလေအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မင်းကလေးမင်းကလေးကနေပြီးတော့မန္တလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဘယ်ဟာအမှန်တုံးဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောကြတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ အပြောဆိုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့အမရပူရဆိုတော့မဲ့ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပါအမရကမသေးရပူရကဖြီးချီမသေးတဲ့ဖြီးပူရစင်ကာပူဆိုတာလဲကြည့်ပါလားစင်ကာပူကစင်ဟပူရပဲ အမရာပူရာတို့လိုမူရင်ကစင်ကပူရာစင်ကဆိုတာခြင်သိပူဆိုတာပူရာမြို့ပြည်ခြင်သိတိုင်းပြည်ခြင်သိမြို့လို့ဆိုလိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ခြင်သိရုပ်ပါစင်ကပူရာစင်္ကာပူရာအနေအခုကနေ့တော့ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါစင်္ကာပူဖြစ်သွားတယ်။ပြောင်းလဲမှုကစင်္ကာပူကာကြီးနဲ့ဖြစ်သွား သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတော့ချီနဲ့ပဲပေါင်းတာပမာလို့ရေးတဲ့ခါကျလို့လို့ကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးစင်္ကာပူဖြစ်နေခုရေးထားတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေက ပါဠိຫນွယ်ဟိုရင်းစကားလုံးတွေအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စရာကောင်းတယ် language က language ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဘာပူရီညာပူရီတွေပေါ်တယ်လေကัญချနာပူရီချွန်ပူရီမျိုးတွေပူရီဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပူရလာတာပဲဒါတွေလေတစ်ချိန်တုန်းကဟိန္ဒူကိန်းနံဟိန္ဒူဘုရင်တွေအုပ်စိုးသွားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာစကားတွေပြန့်ပွားသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တော့ဆိုကြတယ်ထားလိုက်တော့ဒါသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြတာ အဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဠိနာမည်တွေမဲ့လာကြတယ်ရှေးကဘယင်းတွေကပါဠိနာမည်တွေပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပဲပါဠိနာမည်နဲ့မင်းတို့မင်းဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီ home name ကအိမ်မခေါ်တဲ့နာမည်ကမောင်လွင်နဲ့ဥလွင် မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးတာမင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးလို့မင်းတို့မင်းမင်းတို့မင်းသားကနေမင်းတို့မင်းလို့ဖြစ်လာတာမမျိုးနာမည်နဲ့တီဘောမင်းဆိုတာလည်းထုတူပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကဘာလို့ဆိုသုတမရာဇာဒါရဲသုတမရာဇာတွေကပြည့်နေအိမ်မှာ ရှေးကဘယင်းနေမဲ့တွေရှိတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်ကဲဒါတွေထားလိုက်တော့ဟိုပြောင်းလဲမှုဆိုတာအများရန်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားဖို့ဒါတော့တစ်ခါတစ်ခါလူတွေကမေးလို့ရှိတယ်အခုကရွတ်နေတဲ့ပြိတ္တရာဖះလက်တဲ့တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလားလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ နော်ဖရာရွတ်တုံးကလည်းတိအတန်ပဲလာပေါ့ဥမာပဲဆိုတော့နော်ကရဏိယမထကုတလေနယန္တတန္တံပရံပိသမစ္ဆာဖရာလက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလာဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့မပြောင်းလဲဘူးတော့မရှိဘူးပြောင်းလဲမှာပဲအတန်တွက်တည်းပြောင်းလဲတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောင်းတာပဲဒီအများကြီးပြောင်းတာတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကဘယ်ဘာသာမှမပြောင်းတာမရှိဘူး မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိဋ္ဌာလှုပ်ထားတာတွေမှန်သမျှဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခစ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပဲမန္တလေးကလည်းမန္တလေးဖြစ်နေပြီခု ပြောင်းတာပဲတဲ့စစ်ကိုင်းကလည်းစကိုင်းဖြစ်သွားပြီအခုကလည်းပဲခူးဖြစ်သွားပြီရှမ်းကုန်းကလည်းရန်ကုန်ဖြစ်နေပြီပုဂံကလည်းပကံဖြစ်နေပြီခု အဲ့ဒါပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အလုံးဟာလူတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့အတန်တီဘယ်တော့မှထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုဆရမှာအဲ့တော့ဖះဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာထီတန်လားလို့ဆိုတာကြတော့ထီတန်လို့ကြီးပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့ထီစကလုံးပဲထီစကလုံးဒီအိဗယ်နဲ့ဟောတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ အတိပ္ပယ်ကတော့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုအတိပ္ပယ်တူတယ် meaning ကအတိအတိကကြတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖတ်ဖတ်ဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်မှာသွားတူတယ်လို့ပြော။အဲ့လွယ်မှမှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ edit လုပ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လုပ်ရတယ်။ဒီတက်ကသုံးဖို့က အင်္ဂါနာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်လာခဲ့ရတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ရတယ်အခုလည်းဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ဒါပဲတရဝရရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာအစ္ဆတရားကိုခြေခံတယ်စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့သိကြတယ်ဒီအထိပ္ပယ်ပဲ တနေ့တည်းဒီအိပဲပဲလေဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဒါကတော့မှန်တယ်ဝါသနာတူရပူပေါင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဝါသနာမတူတဲ့လူပူလို့မှမရပူပေါင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ဝါသနာတူတာပူပေါင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ယဟန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာရာဇကဟရာဇကျုမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တောင်ငါးလုံးရှိတယ်အဲ့တောင်ငါးလုံးနဲ့ကခိစ္စကုတဆိုတဲ့ခိစ္စကုတ်တောင်ခိစ္စကုတတောင်ပေါ်မှာဟိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတယ်ခိစ္စကုတကျောင်းမှာတောရကျောင်းနေရှိတယ်ပေါ့တောင်ပေါ်မှာအဲကြောက်တုံးလှိမ့်ချခံရတော့ငါတဲ့ခိစ္စကုတပဲထေဝရကကြောက်တုံးနဲ့လှိမ့်ချလိုက်တာလေအဲ့ဒီမှာပဲနော်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေကခိစ္စကုတမှာ တောအကြောင်းနေရှိတော့အဲ့မှာနေကြတာများတယ်မြို့ထဲမှာနေလို့မရှိကြဘူးတောမှာပဲသွားနေကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကုတ္တတောအကြောင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိပတ်ဝန်းကျင်တောအကြောင်းနေမှာရှမ်းတန်ဃာတွေရှိကြတယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေရှိတဲ့ထင်ပဲအဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေဟာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပူပေါင်းနေကြတယ် ူပေါင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဖះအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့သွားတာဆိုရစို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အုပ်စုတွေခေတ္တကိုကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်တရားစကားပြောတာပေါ့ထွေလာထွေလာကိလာတွေတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။နောက်ရှင်မောကလန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေကြတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ရှင်မာကတ္တဗနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်ပုံနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အတူတကွတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်ရှင်ဥပါလိဆိုတဲ့ပထေနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်နောက်ဆုံးကတော့ရှင်ဒေဝဒတ်နဲ့သူ့နဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်ရင်းနေရလည်းပဲလမ်းလျှောက်နေကြတယ်ရဟန်းတန်ခါတွေဆိုတာကိုစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းပြီးတော့စကားပြောကြတယ်အဲ့မှာ အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားဟာမြင်တာကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ statement တစ်ခုပေါ့ message တစ်ခုပေးခြင်း message တရင်စကားပေးတာလူတွေမှတ်သားဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေကို message ပေးတာခုနဟာပဲ နော်အဲ့တော့ဘယ်လို message ပေးတော့ဆိုရဟန်းတို့တွေ့ကြလားဟိုမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ကတတွဲရှင်မောကလန်နဲ့အဖွဲ့ကတတွဲရှင်မကတ္တဗတို့ရှင်ဥပလူတို့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူတတွဲစီစဉ္ညာလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်တွေ့ကြလားဟိုမှာသူတို့ကစကားပြောရင်လမ်းလျှောက်နေကြတယ် အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းပြီးတော့သွာလာနေကြတာဟာတဲ့ဆန္ဒတုရပူပေါင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်တာဗျာတာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကပညာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာထက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာပညာထက်မြက်တယ်ဒါမို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပူးတွဲပြီးတော့သူစီကအသိဉာဏ်တွေရအောင်စီပူးအထောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီကို နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမေးပြနေကြတယ်အလုံးဟာပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာပညာဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပူးပေါင်းတာဟာပညာကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံချင်းတူလို့သူတို့ပေါ့ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဆွေးနွေးရင်ရှမောကလန်ဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖန်တီးရတော့ တကူပြခြင်းဘလို့ပြရအောင်စွမ်းတကူတွေဘလို့ဖန်တီးရတော့ဆိုရှမောကလန်နဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒါတကူသမားတွေနော်စွမ်းတကူမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တအုပ်စုနောက်ရှင်မကတ္တဗနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှင်မကတ္တဗကသူကအကျင့်ကိုဥစားပေးတာထူတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးခံပြီးမှဆုံးစားတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမခံမဲမစားဘူးဘယ်တကားကပင့်ပင့်မလိုက်ဘူး သင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့သင်္ကန်းလှူလို့မရဘူးပန်းတကူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်ထူရင်33ဝကိုစမ်းစမ်းတမန်ချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လူဘွားတော်ကတထေးကြီးသူကအမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူချမ်းသာမှုတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးပါယူမှန်မြောင်းနဲ့ချိန်နေသလိုပဲလောကကြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ထိုင်ပြီးချိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကြည့်ရတာဝါသနာပါတယ်တော့တေဘစက္ခုဆိုတာတရဝရီဘာတွေလောက်ကြတယ်လောက်ပြီးရင်သေသွားတယ်ပဲရောက်သွားတယ်ဒါတွေကြည့်တယ်လူတယောက်မွေးဖွားလာတယ်ပဲကလာတယ်ဘာတွေလောက်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုကြည့်တယ်ပြောကံကံဤကျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုလို့ခေါ်တယ်နမျက်စိကဲ့သို့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပိညာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ဒါဒိဗ္ဗစက္ခု အခုခေတ်ဖေရကျမ်းနာဖေးတဲ့နေဆိုတာဟာ အခြေခံကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုရတဲ့ရသေးတွေကနေရေးသွားတာလက်တွေ့ရေးသွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဒါကြောင့်မို့လို့မှန်သင်းသလောက်မှန်နေတာဒိဗ္ဗစကုနဲ့ချိပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမို့မှန်သင်းသလောက်မှန်နေပေတယ်ပေတယ်တော့မမှန်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအကုန်လုံးနော် မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအစွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကအဲ့လိုပဲကြည်တယ်အဲ့ဒီဝါသနာပါတာကြည်တာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်နုရုဒ္ဓနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ကြည်ရမလဲဆိုတာကြည်နီကားတွေသင်နေကြတယ်အဲ့တော့တေဘသကုပဲညနော်နောက်တစ်ခါရှင်ပုံနာဆိုတာမန္တာတိပုဒ္ဒါ ရှင်ကုဏ္ဏညတပည့်ဆက်ကြဟောတော့ငါပထမဆုံးယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ကုဏ္ဏညရဲ့တူတော်တယ်သူကအဲ့ဒီရှင်ကုဏ္ဏညရဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာတရားဟောအမတမကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဂတိကဣတရရတယ်သူဟောတဲ့တရားဟာအနှစ်ကြီးပဲဟောတယ်အတရားဟောကောင်းတယ်ဆိုအကြီးစားတွေပြောလို့လို့မအောင်မိနဲ့နော်အဆိုးကောင်းတဲ့အငို့ကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေနားလဲအောင် တည်တည်ချာချာပြည့်ပြည့်စုံစုံအနှစ်ရှိရှိဟောတဲ့တရားကိုဆိုလိုတယ်ခုခေတ်တရားဟောကောင်းတာတမျိုးရှိသေးတယ်နော်ဆိုကောင်းတယ်ဟာတာကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကဓမ္မဂတိကဣတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟောတဲ့တရားဟာအစင်မြင့်တယ်ဟုတ် သူ့နဲ့ခြံရံပြီးတော့အတူတကွသွာလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့လိုဓမ္မဂတိကတွေကြီးပဲတရားဟောဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့ဒါဝါသနာတူရခြင်းစုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနောက်ရှင်ဥပါလိရှင်ဥပါလိဆိုတာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ဥပရိပညာရှင်ပေါ့နော်ဥပရိပညာရှင်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့ဥပရိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသိဝါသနာပါတယ် အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဝိနည်းဆောင်ဖြစ်တယ်တော့သူနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဝိနည်းဝါသနာ ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့လိုနေကြတယ်တဲ့နောက်ရှင် အနန္ဒာရှင်အနန္ဒာနဲ့အတူတွေ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှင်အနန္ဒာကဘௌဒ္ဓကျွယ်ဝတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဟာစာရီသူကအကုန်ရတယ် အဲ့တော့ဘုသူတကျွဲဝါခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်အနန္ဒာနဲ့ပေါင်းကြတယ်သူတို့လည်းဘုသူတလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးကြတော့ရှင်တေဝထက်ရှင်တေဝထက်ကသူလည်းပဲသူ့အဖွဲ့နဲ့သူလမ်းလျှောက်နေသူကြတော့ဘယ်လိုဘုံကြည့်အောင်လုပ်ရမလဲတရားတော်မှာချင်းညို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုံကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါပဲတွေးနေတာသူက လူတွေထင်ကြီးအောင်ငါဘာလုပ်အောင်လဲအဲ့ဒါကိုပပိဿလို့ခေါ်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ရှင်တေဝရကအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်ဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်လန်းကနေဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့တန်ဃာတွေကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုဘုံတကူချီးခြင်းနဲ့ သူလောက်တာကိုကကြည့်ပါလားသူနဲ့သွားပေါအောင်လို့ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူကညံကောင်းတယ်လို့ပြောဘေဝိတာရမင်းကြီးတော့သူစေယုံလို့မရဘူးပေါ့ဘေဝိတာရမင်းကဖះဟုတ်တာချင်နေတယ်အဲ့တော့ဘေဝိတာရစီယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဘေဝိတာရရဲ့သားတောင်းတက်မဲ့မင်းအလားအလာရှိတဲ့အစတတကိုသွားပေါင်းတာအဲ့ဒါဘာအတွက်ပေါင်းတာတော့ဆိုရင်သူကိုကြိုးအတွက်ပေါင်းတာဒါဘို့သူစဉ်းစားတဲ့အထက်မှာ ပေပိသာရကတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီယုံလို့မရဘူးအဲသူသာအစတတဆိုတဲ့ကောင်လေးကခမတ်ပိုက်ကလေးနော်အနာဂတ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်အသက်ငယ်သေးတယ်မင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာလည်းရှိတယ်ဆိုသူသွားပေါင်းတာလေအဲ့လိုပေါင်းတာသူကအဲ့ဒီဘက်ကတော့အခင်းပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီရှင်တေဝတာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသူလိုပဲ လူလေလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွဲတယ်ခေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြပြီးတော့ခုနတရားကိုဟောတာအေးပူပေါင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ဆန္ဒတူရတယ်ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပူပေါင်းကြတယ်နောင်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပူပေါင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီ message ကိုရဟန်းတော်တွေကိုပေးခဲ့တာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ လူတွေရဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းမှုဆိုတာဟာဝါသနာတူရာသို့မဟုတ်စိတ်ဆန္ဒတူရာအစ္ဆတယတူရာ ပူပေါင်းကြတာသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လောကကြီးမှာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ချဆိုတာအရှင်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန် ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်စင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကို ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုံထားလျက် နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း ဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏32ဘုံကျင်းတိကုန်သောလုံးစုံများစွာလူနတ်ပြမတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ် ကိုစီရကြဂုံသည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း